والسلامات للإخوة والأخوات المتتبعين والمتتبعات وانتم غتشوفوا معنا واحد الخرجة تجديدية حول هذا آه، فكرة الزيارة للمحلات اليوم غادي نزوروا آه، محل ريكولايزر محل الأخت حسناء آه، المقر والعنوان غادي نحاول نكتبوا لكم وغادي يكون عندكم في آخر الفيديو باش تقدروا تزوروه متنوع المعطيات فيه تبارك الله كل ما يخص المحجبات وغير المحجبات فيه كل ما يخص البلدي وحتى الرومي فيه كذلك آه، تنويع في البسه حتى آه، les tuniques الرياضه والاشياء ديال آه، البيت وخارج البيت آه، عدا ما يخص مجال الديكور اليوم غادي نشوفوا كل ما يخص الصناعه التقليديه من جليبات ولبسات داخل البيت وخارج البيت اللي غادي تستافد منهم اغلبيه المشاهدات اللي غيعجبهم الفكره واللي ان شاء الله يقدروا يتواصلوا عبر الهاتف او لا عبر الانستغرام العنوان غادي نديروه بالتفصيل في اخر الفيديو تتبعوا معنا بشغف وشوق غتلقاو كل كل لبسه لها ثمنها والاثمنه راها واضحه نحن جاهزون معكم وان شاء الله تلقاو غير ما يرضيكم هذه الفكره ديال تغيير آه، القناه شيئا ما من آه، من خروجها على آه، التكرار او لا تجديد افكار او لا تنويع بدل ما يكون هناك الملل حتى نعرف الأذواق ونعطي لكل آه، ذوق حقه وفي نفس الوقت حتى آه، نخرج من إطار الملل فغادي نحاول ندير زيارات المحلات عسى ان يستفيد منها المشاهد وعسى ان تكون آه، خفيفه الظل في قواعد الفيديوهات لانني رايت ان الاحترافيات او الحرفيات او الاعمال اليدويه او الاعمال الديكوريه يمكن ناسها لم يصلهم آه، نداؤنا فنحن معكم في كل الأحوال ونستفيد ونستفسر وفي نفس الوقت نستمتع بأن آه، مجال قناتنا هي فقط للتنويع والفائدة أكثر منها هي لرغبة مضرة أو مؤذية آه، نتمنى النجاح طبعا نتمنى منكم الدعم طبعا نتمنى تشجيعاتكم وبارطاجيو آه، للفائدة العامة هذا أقل آه، شكر قد يصلنا منكم وفي كل الأحوال نحن سعداء بكم وسعداء مرة مرة أن نطل عليكم طلة أخوية وطلة حبية وأن نحيي معكم الصلة المهم استمتعوا ونخليكم تدوروا في المحل ونظر معاكم وتشوفوا كل ما يعجبكم وما يريح أعينكم فاش باش كيتحسب الحساب آه، ندخل لنا في الراندا ديال الغديلاطه مع الراندا العاديه اه يخليها بركه هذا الدرس ولا كذبت ماشي هذا الدرس ديال الراندا وهذا باليد هذا ولا هذا باليد وهذا بالاورديناتور مدخله الحساب في بروغراميه